नमस्कार घमासान तो बॉलीवुड पे आपका स्वागत है मैं हूँ सानिया जैन आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की चटपटी दुनिया में धर्मेंद्र का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है आइए देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या है जो वो इतना वायरल हो रहा है धर्मेंद्र अक्सर अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं बॉलीवुड के मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र इस वीडियो में बहुत ही क्यूट बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं और वो उसके बारे में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें भी कर रहे हैं